ተነስቶ ጉብ ነው። አሁን ምንም ቀና ለቀንም ያምረዋል። እውነትሽን እንደ ወንድ ማለት ስሱ ነው። ኧረ እኔ ሰለችኝ። ሰው ዝውር ታለለት ጡቴን ጉንትል ነው ቂጤን በጥፊ በቃ ልሙትበት ማለት ዛሬ እርሻ ሲሄድስ በአገር ምሳው ጋር አትቋጠርለት። እሱ ይቀልዳል። እንቅልፍ እኮ የለም ሌሊቱ ሙሉ ሲወዘወዙ ነደር። አዲስ ሙሽራ ይሆነው ነገ ይሰለችው ይኸው ኋላ ግን ባንቺ እንዳይበስ። ኧረ እኔስ በቀረብኝ ይኸው የኔ ባል እርሻ ውሎ መጥቶ እንዳረጀው ውሻ ጠቅላይ ብሎ ሲተኛ ያን ጊዜ ታዲያ እኔ እንደው በመላ ከላቴ እሳቱን ይለቀብኛል። እሱ እርፍ ነው አይተኝ ወዲያ እሳት ታቅፎ አርፎ በተኛ ታለ አንቺ ዝም ብለሽ በይ ተነሽ፣ ተነሽማ ዝናቡ ሳይጥልልሽ ተነሽ፣ ተነሽ ላምጣቸው? አይ ተዋቸው። ጎበዝ፣ መንደር መውረድ አሰኝቶኛል። መንደር ምን ተወል ሰንደቅ ከኔነሽ ጋር ሰልስትና ደህም አልነበር እዛ ጋ ቢሄድ እግር ማብዛት ለጠላቶቻችን ጊዜ መስጠት ነው። ምነው ስንቱ ጀግና በሴትም አይደለም ምን ትላለ? ቅምጡም አይደለችም። ሄዶ ጎብኝት ያርጋት እንጂ እሱን ማን ይልቅሽ በለኝ ወንድም አለ ባይሆን ወይ እሱ ወይ አንድ ጊዜ መንደሩን ቃኘት ታርገን እንምጣ። አበላው አጠጣው ዙር አዛናው አበላው አጠጣው ዙር አዛናው ያባናው ዘዋለ እንዴት እንዴት ነው የሚያረጋት? እሷ ምን አለባት? አዋቂዋን እየቸረቸረች ታሽካካ ምትውል ምን አለበት እንዲያው ከዚህ ሁሉ ባሏን አግብታ አርፍ ላትቀረጥ። ባሉንማ አንድ ጊዜ ይርዱ አርጋ ትተዋለች። እስቲ ይዋት እስቲ ራው እንዲሁ ምን አለበት ነጠላ እንኳን ድርብ ብታደርግ። እውነትም እንዴት እንዴት ነው ይኖራል ከዚች ጋር አያደርስ ነው የሚባለው። ባህናት እያሉ ነው አሁን ይፈቷት ምሳሌ ጊዜው እየከፋ ነው። እንዳንተ አንገቱን የደፋ ነው የሚወጣው። ብዙ አሁን እንዲና እንዲህ ብትለው አስቸግሯል። አንገቱን ደፍተህ ነው መኖር። አይ እሺ፣ እሱ ከእርሻው ከምሽቲቱና ከእናቱ ውጭ ምን ያውቃል ብለው ነው። በጣም በጣም እሱማ የምታመም ጠያቂያችን የሚቸገር ዘራ ባደሪያችን ነው እና እሱን የመሰለ አጀንታ ያለው ልጅ በአካባቢያችን አናገኝ። ይቅርታ አባቶች ቢራራን እኛ ዘንድ ልንወስደው ነበር። ቅር ሆነ። አራ ምን ችግር አለው? ሰራ በል ተነስ፣ ተነስ። እኛ ሽማግሌዎች ጋር ተቀምጠ እርጅና እንዳይገባብህ አንተ ነገር በል ተነስ። እንት ያለ ልጅ ብሩክ፣ የተባረከ ቅዱስ፣ በጣም በጣም ይገርማል። Yeah. የልጆችን አባት አማራ ፈረሰው ታውታ ይለም ወይ አብረት የበላው ከላይ ካንተ ዘንዳ ባለ ሰይፍ ሞልቶ መልከ ረግፎ ቀረ ሰንደቆች በፍቶ let you? do እሱን ሳጠብሽበት ደግሞ ለኛ የምንጠጣው እስቲ ቅጅል ያጉል ያጉልሽ አያ እንደው ሁን አንተ ቃ መች ሞልቶ ያውቅና የሰው ቤት እኮ ነው። አንቺ ምን ራስሽ የጠመቅሽ ይመስል ምን ትሰስቻለሽ? አያ

ላሚቱ ዝሆን ናት፣ እጃዋ አንበሳ ነው፣ እጀዋ አንበሳ ነው። መወደሪያው እባብ፣ መወደሪያው እባብ፣ ማለቢያው ዘንዶ ነው፣ ማለቢያው ዘንዶ ነው። ይሄንን እያየ የሚገባው ማን ነው? በል አንቺ ጋር አድሬ ሲነጋ ልሞት ሲነጋ ልሞት አይደለም ወይ የተፈጠርኩት በራሴ ተስካር ሳያወጡ እየዞሩ መብላት መንግስቴን ቢያግር ታዲያ ምን አለበት በልኛል ወደ ፖሊስን ተስካር አውጥቼ በተገላገልኩት ብሎ እኮ የሰው ሽሙጥ አልቻልኩት። እዚህ ሁላ እንደው አውጥቼ ብገላገል ምን ይዞሽ ነው? ከሞላቢ ከጎን የሚሆን ዘመድ ባጣ ከአንድ ብቻዬ ታዲያ ተበድረሽም ተቀድመሽም መውጣት ነው እንጂ እሱ ላይ ጠፋ። አሁን በአሁኑ ሰዓት እንደው ነው አለኝ ብሎ በንድ ብር የሚያበድር የሆነ ነገር አስይዘሽ መበደር እኮ ይቻላል። ጨዋታ ትችላለህ ልጅ። እውነቴን እኮ እኔም ደግሞ እኮ በጣም የጎበዙን ለብሽት ጎበዝ ይመኛታል፣ የጀግናውን ለብሽት ጀግናው ይመኛታል። ይመኛታል እንጂ መቼ ያገኛታል? ይላል ያን ሁሉ ሰው ያስቀመጥኩት አለ እያለች መሽ ትላለች። ወንድነቱስ ኧረ ቢራራው ሀዛ ለነገሩ ገንዘብ እንዳበድራት እኔ ስጠይቅህ የለኝም አላልክ? ሰበብ አድርጋ አንድ እህልላት ብላ ነው እንጂ ለገንዘቡን ብላ እኮ አለ አልተመለሱለትም። ግድ የለም አፈርሷል፣ አፈርሷል ነው። እንጂ ምን ሆነህ ነው? ተው የፈራንስ እንኳን ሰው ነውና ዛፍ ያስጥለው የለ መሆን ነው? እናንተ ከዚህ ጊዜ ሮጥ በል ረዲያ ዝም ብላችሁ ዘላችሁ ሰው ንብረት ላይ በልተው አንተስ እንደው ዝም ብለህ ነገር ነው? ምረሻ አንቺ እሱ እሱ ማን ነው እሱ? ሰንደቁ ሰንደቁ ነው። ሰንደቁ የሆነ እንደሆነ አንቺ ምን እንዲያደርግሻል? እሱ እንደሆነ እኮ ሳይነኩት አይነካም። ማነሽ? እኔ ነኝ። ሽፍታው ሰንደቁ ነው ነው የምትይ? አይሆንም ብለህ አይሆንም ብለህ 就是乱乱的。 ብቻ ይካል ገንዘቡን እንዳሸሽ ገንዘቡን እንዳሸሽ ብቻ ምስጢራችንን አደራ አንተው ለራሴ ማላስ መሰል ውይ ነው እንዴ እንደ ሚስት ስብሰባ እንዴት ታደርገኛለች እኮ መንፈስ ከሄደ ደህና ነኝ ትለኛለህ? እንዴ? ደህና ነኝ አልኩሽ። አንቺ ሩጣል ደህና ነኝ። ምን ያስፈርጠኛል? ምን አስደንግጦ ነው? ምን ያስደነግጠኛል? እሺ ራት ራት አቅርቢ። ታጠብሽ። ተው ተው፣ ምጡልኝ። ምሳ ታጠብና ራትህን ብላ። በቃ ይበልቻለሁ፣ ውዴ ይበልቻለሁ። አሁን አቅርቢ ብለኸኝ፣ አሁን በአሁን ተየት በላ። ሰንክቼው ነው ሰንክቼው ነው። በል ምሳ ታጠብማ፣ እኔንም ጦሜን አታሳድረኝ። አንተዬ እንዴት ያለ ነገር ነው። አልጋን ታቲ ዘንድ እንላለን። አረፈችው አገር ልብላት አለ ዋ በበላኝ ታለ ታለ ታለ ደህና ናት እንድንጠይቃት ብዬሽ እኮ ነው። ደህና ናት እኮ ነው የምልሽ አንቺ ሚካኤል ሚካኤል ሚካኤል አይደለም 哪天能参加？哎，真的，不行，你退下。没你们。我走。我的我得，等哪来？呃，呃，马上我起身。呃，等来，弄哪来？等哪来？等哪来？哎，等哪来？啊什么？嗯，对，没事，没事，没事，没事。 እንጂ በይ ይሁዲ በይ ደህና ናት እያልኩሽ ተው እኔ እንደስ እንዲህ ላይ ብለህ ተሆነ ጠጣ ተነስ ተነስማ እንደምን አደርክ? ዛር መስከረ ይኸውልህ፣ እኔና ውዴ መንገድ ልንዘልቅ ነው እና ቤት እያደመጥክልኝ ማነሳ አደራህን። ደህና አይደለህም? ደህና ነን፣ ደህና ነን። ታታዬንም ምግብ ምናምን እንዲፈቅዱ አታላዊ ቤት ንገርልኝ ማደራህን። ወይ ልከተለህ? ግድ የለም ግዴን አድርግልኝ ብቻ ገባ አድርግ። አይኔ በብረቱ አይቼዋለሁ ብለህ ያው መቼም መርፌና ክሩ ሲገናኙ ባላይም በዚያ በውድቅት ወንድ ከቤቷ ሲወጣ አይቻልም። ካየው ለምን ግንባሩን በቀይ ጥይት አልነደርከውም? ከነበርኩበት ኢሻ ስወጣ ድምፅ ሰምቶ እንዴት እንደሮጠ ሳላየው ተሰወረብኝ።

ከዚያ የእሷ መግቢያ ተከፈተና ሶስት ነበሩ፣ አንዱ ምን ገባ? እኔ ከሰንደቁ አምልጦ የት ሊገባ እናንተ ሰንደቆ ነኝ ነው የምት እንግዲህ ስም አውጣልኛ ነው እንጂ አታየውም እንዴ? ዝናሩ አታይም መሳሪያ አለ ብለን ነው። አንድ ነው። ስንት አለ? አንድ ከሆነማ አንተ ሰደቁ ማለት እንግዳ እኔ ማን ሰንደቁማ? እሱ ነው ሰንደቁ ነው እንዴ? ማረኝ፣ ማረኝ ወንድም ማረኝ፣ ማረኝ ወንድም ማረኝ፣ ማረኝ ማረኝ ወንድ ማረኝ ማረኝ ማረኝ በፈጠረ አምላክ ማለት በፈጠረ ተስቶኝ ነው። ማር አረኝ ወንድም አለ ወላዲተ አምላክ ይቅር በለኝ። ሰንደቅ ና እንጂ ግዳይን ተራመድ። አልራመድም። ምን እንዳልሆን ማን ይነካኝ? የሰው ደም ደግም ማለት ሰንበት ተራምጀም ሳልራመድ ማውቋን ነው የሰንደቁ ማንም አይነት ማንም ይራባ ጠበቅ አድርገህ እግርህን ሰራው እንጂ እየደማ እኮ ነው። ስማተ ለወዲስ ምን ነው አታውቀን? እናውቅ ምን ፈለግ ለወዲ አንተ ምን ነው ታችሁ ልዱ ይሆናል እኮ ስማ፣ ቁሜ እያየኋችሁ ነው። ታችሁን ሂዱ ነው የምልህ። እሺ ያልነው ነው ምኑ አታዜ የነበረው ማንም ማንም አልነበረ። ትናንት እዚህ ማንም አልነበረም። ታዜ ነው ባላዊት ኑሯል። ጠጪዎች ነበሩ። ሁሎችንም አታውቃቸው። እነሱ ሄዱ በኋላስ? እነሱ ተሄዱ በኋላማ የጠጡበትን ዕቃ ጠራንጂ ኪስኩራ ምንድነው ሰንደቁ ስሜን አትጠቅ una capilla. ነበር። እንዲሁ ተይ በኋላስ እንዲሁ ተቤቶ ባይንቀሳቀሱ እሷ መች ሰው የሚነግራትን ሰማ። ኧረ እንዲህ ያለ በሽታ ግም ነው። ደረሰ መለስ እያደረገ ትንሽም እኮ ታታ ያገኘሁት በእነሱ ሰዓትማ አንተዬ፣ እሷ እንደውም ሰው የሚነግራትን አትሰማ። ምንሽ ነው ታለ እሱ እኮ ላንቺ ብሎ አንቺማ ምን አለብሽ? የተባረከ ባል ሰጥቶሽ የተባረከ ባል ሰጥቶሽ የተባረከ ባል ሰጥቶሽ ብራራ እግዚአብሔር ይስጥ። ትዳርክን ይባርክልህ። ሌላ ምልህ የለኝም። እናት አለም ተባረክ። እናት አለም ምናር ምናር ጌሎት ነው አንተ ብለታ መከፍለው ማደል እናት አለም ሆዴ ቢከፈት ታንጀት ውስጥ አለ እናት ምሽማ ጉርሻቸው እናት እንዴት ሰነበቱ? ኧረ እንደው ተይዘዋል አንቺዬ ይዘዋል። እንዲያው ተቻኩለን መጣን እንጂ እንዲያው ባለቤትም ተትቶ የሚመጡም አልነበሩ። ጎረቤቱም ዘመዱም አለ። ምን ትሆናለች? ዛሬን አድራችሁ ማልዳችሁ ሂዱ። አረ ግድ የለም ሰነባብተን እንሄዳለን። ሰትጎቱስ አንተዬ፣ ቤቱስ ደግሞ እንግዲህ እንኳን እንዲያው አይኗን ታየናት እንዲያው ዛሬ እንኳን ባይሆንልን ማልደን ተነስተን እንሂድ። ይቁረጥ ሻየ ባይሆን ዛሬ አዳራቸውን አይተን ነገ አዋዋላቸውን ብለን ማምሻችን አንግም። እንዴት ምንም አታደርጉልኝም እኮ ቢራራ ንሽማ፣ አንቺ ለሰቱ ቤት ወጅላት እኔ አንድ ሁለት ቀን እርሻውን ላግዛቸው እና ነው። አንተዬ እኔ አሁን እንዲያው እህቴን ብታግዛት ቆይ መጣላ ሁኜ ነው። ግን ቆይ የላይኛው መንደር እርሻ አሁን በዚህ ሰን ታላረስ ነው። እንዲሁ አንደኛውን ጾሙን ማደሩ ይዘነጋል። ይደርሳል እደርሳለሁ። አንቺ ንሽማ፣ አንቺ ይጅላት እግዚአብሔር ይስጥ። ትዳርክን ይባርከው። እናት ተባረክ። ግድ የለም ሂዱ። አንተዬ ስንት ጉዳይ እንዳለብን እያወክ ከብት ማስወጣት ማስገባቱ፣ ወፍጩ እኔ ብቻዬን ይሆንልኛል? እንዴት ነገር ማባሪያም የለሽ አይቶት ይሄማ እንደው እንዲሁና ማገኛትም አልመሰለኝ ነበር። ጥቂት ሰው ቤት ብንሰነበት ድንቅ ነበር። ሆነ ነው አንተ እናትህስ ቤቱስ ቤት ያል ነገር ነው። ይሄንስ ማን አደረገላት? እከክ ሰጦ እፍር አይነሳም ማለት ፍሬ ሰጦ ባያስደስተኝ አንተን ሰጠኝ እንጂ ምን ይውጣኝ ነበር። የማይሆን ነገር ተናግሬ አስቀየምኩ? የቢራራ ቤት ነው። አንተ ደናችሁ ነው እንዴ? ያ የጠየቁን ብቻ መልስ። አንተ አሁን ያዛ ቆንተሩ ላይ ያለው እንደዚህ የትኛው ነው? የትኛው ጋሉ ቀኛለሁ? ግራ ወደ ግራ ያለው ገዳይ ሲያረፋፍድ ሟች ገሰግሳል ሟች ገሰግሳል ገዳየን ገዳየ ገዳይ ሲያረፋፍድን ሟች ገሰግሳል ያንዱን መሰደጃ ያንዱን ቀኑ ደርሷል እኮነን ለኩነን ነረ ነካ ቁስል እነሱ ተጉዘው እኛን ቀሪ መሰልን ወንድሞች ምን ሰምታችሁብኝ? ሰማሱን ካራቀብኝ ቆይ እስቲ ይደርስ የለ መጀመሪያ የበደልኳችሁን ንገሩኝ፣ አስቸኩሉ እንጂ አንተ የነገረች ትተኛት። እናንተ ሰዎች የለም ተሳስታችኋል። ሰው ተሳስታችሁ ነው። እርስዎ ይሄን እኔ ተምሽቴ ውጪ ማንንም ተኝቼ አላውቅ። ህልም አውልቀው ስናየው እንለየ የለ በል እንጂ አንተ እማ አይደለም እንደው በህልሜ እንኳን ሞክሬ የማላውቀው እንደ አረ ወላዲትም አረ ስለ ወንድ ልጅ ተኩሳችሁ ማገሉኝ። እኔ እኮ አንድ ጥይት ይበቃኛል። ተው እንጂ ጎበዝ፣ ወንድ ልጅ በወንድነት ይጨክናል እንዴ? ወደ ነው ምሽጠው አውልቀው ምስክር ጥሩ ይመስከርብኝ። እኔ ንጡ ነኝ፣ አጣሩ። ቆይ እስኪ ኧረ ይጣራ። ማን ነበር ነው ስሜን ያልከው? የኔን ነው። ጨቅላው ነኝ። ጨቅሌ ጌትነት፣ ያያ ጌትነት ልጅ ጨቅላው። ማን ነበር ያልሽው ስሙን አንቺ? የኔ ነሽ። አረ ንገሪያቸው። አረ ተበላሸሁ። አይደለም እሱ አይደለም፣ ጓደኛው እኔ አይደለሁም። ጓደኛዬ ነው። እኔ አይደለሁም። ጓደኛው ነው። አዎ ንገረው። እሺ ይህንን ካራ አይተዋል? አይቼዋለሁ። አለቅህም በለው። እሺ ወምጄ ጥዬ አንገቱ ላይ አንጠልጥዬውን ማዞር። ንገረው። እሺ ይኸውልህ ያክላልኝ እና ከሁን ከብቱን አረጋግጬ መጣሁ። ወዴት ልትሄድ ነው በጨለማ? በይማ ያልኩሽን አድርጌ ሰውን ተጠየቀሽ የለም በሀገር የለም በያቸው። ለምን በይ አልኳት። ለምን ትላለች? ወግልኝ፣ ወደዛ ወግልኝ። አንተ ሰውዬ ቆይ እንጂ ምን ምን ሆነ አንተ አንተ በቁሜ ትቀብረኝ እሳት ላይ ጥደኝ ትሄድ። እንዴት ያለው ጨካኝ ነህ ወይ ወይ እስቲ አንተ ነህ ንገረኝ። እስቲ ነፍስ ግስት አውገኝ። እስቲ እኮ ልጅ አሳዳጊ ነኝ። ምን አለ ልጆችን ባሳድግበት። ለራስህ ጉዳይ አለብኝ ብለህ መሸሸህ ነው። እኔ ለጅብ ሰተህ አንተ ወይ እንግዲህ ወይ ትናገር፣ እንደሆነ ተናገር። እቺን ይወዳል ቢራራ ፉከራውን እኔ ላይ ሳይሆን እሱ ላይ አድርገው። ሰንደቁ ላይ ሰንደቁ እስቲ ምን ሰምተህ ነው ጨቅሌ? ምንድን ነው? እኔ እንዳንተ አይደለሁም። ብትፈልግ ጫካ ውስጥ፣ ብትፈልግ ዱር ውስጥ፣ ብትፈልግ ጭድ ክምር ውስጥ አድረህ ማልደህ ተዚህ ሀገር ጥፋ። ከዚህ ውጭ ምክር የለኝም። ቆይ እስቲ ይኸውልህ ጨቅሌ፣ ለራስህ ታወቅ። እንግዲህ ነግሬሃለሁ፣ ነግሬሃለሁ Hadi, hadi korkacağım. Hadi, hadi. ተናገር አንዴ ታለው በቃ በሽታ የሚባል ወዲያ ትመኛል አይዞት ገና ብታያቸው እናት አለም ውጋት አጣጥፎ ሊገላቸው። አሁን ደህና ናቸው፣ እንቅልፍ ወስዷቸዋል። አይዞህ። ምን ሆና ነው? እኔ ምን አውቄ። ታዴ ተው፣ እንቅልፍ ወስዷቸዋል፣ አቀስቅሳቸው። ወስዷቸው ነው ቆጣቸው። ደግሞ ምኑን ጨምረብኝ መድኃኒዓለም ሰው እንደዚህ ወሰን ብየውን እሳቱ ነው። ቅድም ብታያቸው እንዴት ልትሆን ነው? አሁንማ ደህና ናቸው። ተዋቸው፣ በእንቅልፍ ይለፍላቸው፣ አትቀስቅሳቸው። ተው ራት ላቅርብ በልና እንሂድ። ዘይማ የለም አልበላም። አንቺ ቤና ራቱን አጥፍተሽ ተኝ ሰው ተተጣራ። አቤት እናቴ ተሟላሎ ዱሩ ተሟላሎ ጫካው ተሟላሎ ሄደን እንየው ጊዜ መደበቂያ ነው። መጠለያ ነው። ገሬ ገሬ ገሬ ገሬ ነኮና ነቅ አኮና እናንተ ወየ ነኩነ ነኩነ ነቃ ኩነነ እንደ እንቅፋቁስን እነሱ ተጉዘው እኛን ቀሪ መሰልን ነው ገዳየነ ገዳየነ ገዳየና

እየተቆላ ይሆናል ጥሬ እውነት እንኳን እናት ወለደችው አማቱ ኩራችን ተቀባችሁ እውነት እንዳለው ወደፊት ጸፍ እንደው እናንተ እንደው ቆራጣ እንዴት ያለ ጀግና ተፈጠረ በሉ። የማይረባ ውሻ አካባቢ እኮ ቦታ ያውና ነው። በል በደንብ አጣርቻለሁ። ጠዋት ማታ ሞፈር ቀንበር ተመሸከም ውጪ ሌላ ስምም የለው። ጀሌ ነው እንዴ? ገበሬ ነው። ሰሞኑን አንድ ሰባራ አብራራው አንጠልጥሏል አሉ። ይህ እንጭቅ ልጅ አሁን ቤቱ ድረስ ሄጄ እያንከበከብኩ ላንጣው ይሄ ተኩሶ ያልጠገበ ገበሬ ቀንድህን ብሎ እንዳይጥል አንድ አንተ እኔ እንዳልሆነ የሰነቁ ቀኝ ቀንዴን የምመታን እንግዲህ እኔን ነው። ዛሬ የጨለማ ይንጋልኝ ቤቱ ድረስ አንተ ግቤ ካላመጣሁት አንገቱን አንቄ እኔ ሰንደቅ ተከታይ ማለት ነው። ሰካራሙ ናተ እዚህ ምን ይጃጀሩብኛል? አንተ ዝም ብለህ ትስቃለህ እንዴ? ዋሃድ ያችላል ሂድ እንጂ ተመለስ ብለው አራስ ጎፍቶ ያሰድደዋል። ተመለስ አንተ ስማ ከዳዲ ግላፍ አተናኒ ይላዳቱ ተብረስ ከእንግዲህ በኋላ ጺም ወይ የብራራ ጤና እንደፈልገሽ ለቤቱ ምሰሶ አልተዋንቹ ነሽ ደሞም ለብራራ ስጋ አምላኩ ነሽ። ብራራን አትኩት እዛው ይቀመጥ ብዙ ሰው ይፈጃል ሲገለባበጥ ስላሴ የሰጠህን ሰው ነሳ ብሎ አንተ ወደ ጤና አምላክ የሰጠህን ሰው ነሳ ብሎ ሰው ነሳ ብሎ እምቢ አለ ፈጣሪ ወደ አንተ አዘን ብሎ እግዚአብሔር ስጠለን፣ እግዚአብሔር ስጠለን፣ እግዚአብሔር ስጠለን፣ እግዚአብሔር ስጠለን፣ እግዚአብሔር ስጠለን። ውድዬ ውለሽግቤ ታለ አይለይብን ተቆጥራ ያጉልብን ዘመን ነው ሰጪው ብራራ ዘመን ይስጠለን። አገሩ እንዲህ ሌባ ተሰማርቶ ይበጥብጣል። አትጨብኝ። አንተ ሰውዬ እባክህ ተወኝ፣ እባክህ አትምጣብኝ። ምሳማ እንደው ልብ ገዝተህ አድምጠኝማ። እንዴት አለውና አያ ዋ ነፍስ የሚገዛ ቢሆን ልቡብኝ ማያም ተጨቅል ምሳማ እሺ በለኝ። ስማኝ አልሰማህም እሺ ቁረጣ አያ አሁን አንተ ምን ተነካና ነው እንግዲህ እኔ ያልተነካ አንተ የልጆችና የምሽት አምላክ ነው ያተረፈኝ። ዝም ቢልም ይሻለ ሰው የለም አንተ በጋለ ካራ መሽኔን አጥቼ ነበር። ምን ደዋጨካከም ሱሬን አስወልቆ መፍትሄ ነገር እንፈልግ። ምንም መፍትሄ የለውም። ከዚህ ሀገር ልም ብሎ መጥፋት ብቻ ነው በቃ። እንዲህ ያለ ውርደትስ በዘራችንም የለ ቢራራ አዳሙ ያያ አዳሙ ልጅ በጋለሞታ ተጣልቶ ሀገር ጥሎ ሄደ ይባል። ሀገር አይስከብህን የምትፈልግ ተሆነ እዛው ስብስብ በል እንዳሻሁን እኔ ዘንድ አትድረስብኝ። በቃ ዋ እንደው እዚች በሽተኛይቱ እናቴስ እንደው እርግማኗ ስንዝር ያራምዴ ብለህ ነው። ምሽቴንስ እንዴት ላድርጋት? እንደ አይኔ እያየ በጋለ ካራ መሽኛን ትቆረጥ። አሁን እንደው የሚናገሩት አሁን ሰው ሰው ያምናል። ምንም አያምንህ ማንም ደግሞ አልለቀውም ብለዋል። እስቲ እንዲያው ምን አለ ጨቅሌ? ጉዳዬ ተብልቱ ነው ንገረው ብሏል። ይኸው አጨካከኑ እንደው ምን አለ ባያግለው። እንግዲህ ሁለት ሞት የለም ባይሆን እንደ ወንዶቹ ልሞት እንጂ ምን ልታረግ እገጥማለሁ፣ ታኮሳለሁ። እሱ ፈጣሪም ያግዘኛል። አንተ አይ ምን ያንሰኛል አንተ ወግቴ ውጣበዩ ማን ነው? ባልተቤትሽን ውጣ በይው። ለምን? ውጣበዩ እኮ ነው የምልሽ አንቺ። ለምንድን ነው ውጣ ብለው? የሰራው ስራ ያውቃል። ውጣበዩ ማን? ተደብቆ የትም አያመልጥ። ምን ሰርቶ ነው የሚደብቅ? ምንም አልሰራም። ሁለሽን ነው የኔ ባል። ይቅርታህን ወንድም ማለት እሱ ለፍቶ ሰርቶ አዳሪ ነው። ከእናንተ ጋር ጉዳይ ነው። ለማንኛውም ተደብቀ የትም አታመልጥም ብሏል ሰንደቁ በይው። ሰንደቁ? አዎ ንገሪው አንድ መጀመሪያ ነገር የተሳሳተ እንደሆነ አስተውለህ የኔ ባል እንደሆነ ተሰው ቤት ደርሷል። እንዴት ያለ ነገር ነው? እንደምን ዋሉ መርጌታ? Udah no amin kita nih Nuna ko Cengkeh ntar gak Nanti ceng saya dermacot lo tuh Kenapa kok cuali? ዛሬ የምንወስደው ዘመቻ ለሰንደቁ የመጨረሻ ሰዓት መሆን አለበት። ገዛ ላይ ስንት ሰው እንደገደለ ነው አይደለም እንዴ? በሱ የሚመሰክር አካል አይገኝም። መቼም በከንቱ ድካም ነው ይሄ ጥይት የማይመጣው አጋር በቃ በቃ። እናንተ እኮ በጠረረ ፀሐይ ሰው ገሎ ሲሄድ እያያችሁ ዝም ነው ያላችሁ። ይህን የሰላም ጸር ተኩሶ የመታ የተሻለ ማዕረግና ሽልማት ይሰጠዋል። ሽልማቱም ታጣፊ ክላሽ ነው። ትክ ብለህ ይኸው ኃይለኛ ማጥ ውስጥ ገብተሃል ጃል። እባኮ እንዶ መረጌታ እባኮ ተዚህ ጭንቅ ያውጡ እባኮ ዘው ብለው እንደገቡበት መች በቀላሉ ይወጣል። መውጫው ጭንቅ ነው። እንደው ተወጭ ተወራጁ ታጅቶ ተመላሹ ለነፋስ ሽው አድርጎ ብን አድርጎ የሚያስቀር ነገር የለም። መርጌት አይጠፋም። ታኮ ተዚህ ጭንቅ ገላግሉ ይላል። የሚጠይቁትን ያህል ገንዘብ ይከፍላሉ። ኧረ ያንተ ገንዘብ ተሆነልህ የእንኳይ ተቀጥላ ይዘህና ኧረ አመጣለሁ አመጣለሁ። ደግሞም የጨረቃ አፈር ጨረቃ አፈር ውየት ብዬ እንግዲህ እጹን ታገኘህ ከአራት ዓመት አንድ ጊዜ ጨረቃ ስትንሸራሸር አፈሯን፣ ጠጠሯን፣ ድንጋዋን ወደ መሬት ታራግፋለች። የስ እንዲሁም መላም የለው ወይ እንዲሁ ጥይት እናስመታ። እሱ ምን ያደርግልሃል? በጥይት እንዳትመታ እንጂ እንዳትሞት አይረዳህ። ተታኩሰ ተታኩሰ ጥይትህን ስጨርስ እና ጃቢዎቹ በዱላ ቀጥቅጦ ባኮ ባኮ ባኮ ተዚህ ጭንቅ ይገራጉልኝ። አሁን እሱን እንዲያው አፍዝዞ አደንዝዞ እንዲያው ብን አድርጎ የሚያስቀር መድኃኒት ሆነ ጥፍቶ ነው እንዴት ባገር አፍዝዞ አደንዝዞ አይጠፋ ባኮ እንዲያው ባኮ ተዚህ ጭንቅ ይገራጉልኝ እንዲያው ባኮ እንግዲያስ ወዙን ይዘህና ወዙን ውዙ አዎ ተጋቢውም ሆነ ተሱሪው ትንሽ ላመል ብትጨቅ አድርገህ ይዘህናና ትገላገላለህ። ውዙ ማጓጊያት ወይ የራራ ወዴት ነው ይመጣል። በእንደ ጨቅሌ በእንደ እርዘል በሞይን ጥበብ አይሄድ ጥሩ ነበር። አይዞት ይመጣል አትቀላቀልሽ። ታንቺ የተደበቀ ነገር የለም። የሰው አቃለቀው አርግሮ ወርገድ የለፍቶ አዳሪውን ወደ ረባክሽ ረባክሽ ከዚህ ጉድ ውጪ፣ ከዚህ ማታ ውጪ አጌቶኒ ከለባት ብዙል አይ አይ ገብረ ሚካኤል እንዲህ ነው እንዲህ ነው ልጅ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ከባህሪ ገጾ ላይ ልክ እግዚአብሔር ይፍታ። ታው ታው ይኸውልህ ልጄ ፈጣሪ የሚገኘው በሰንበት ይመስል ሳምንቱን በሙሉ ተኩሉ እንዲያው በየመሸታው ቤት እና በየድብተራው ቤት ስባክን ከርሞ እንደው ለሰው ይምሰል። ተማቱ ይሰውርህ ልጄ ተማጡ ተውጥንቅጡ በማይደክመው መዳፉ እሱ ጎትቶ ያውጣ። እንዳፎ ያርግልኝ፣ እንዳፎ ያርግልኝ። ገብረ ሚካኤል አቤት፣ ምን ሆነሃል? እማዬን አመማቸው እንዴ? ሞታ ነበር ታመናል። አሙን አላባ ረባኮ እንዲው ባኮ በጠሎቱ አይርፍ። አይዞህ ባኮ ይጠልልኝ። አይዞህ በል አሁን ተመጣ አብረን እንሄድና በመስቀል ዳሰስ ዳሰስ አድርጊያቸው ባይሆን ግዝትም አልመልሳት አለ። ዝም ብላ ሰዓት አለ ሰዓት እየመጣች የምትለከፍ ሴት ምን ታርግ ብለው ነው? ምን ታርገው? እንዴት ያለውን ጎበዝ ባጭር አስቀሩባት። ይሁን ለታ ዳነጋ ጠባ እየመጣች ትዋቃለች። አይመኝነት የሚሆን መስሏት አይ ሰንደቁ ሰንደቁ አዎ ሳንፈልገው ተሾሞ ሳናነቅሰው ነቅሶብን አዳሜ ልጨርሰው። አይ ጉድ! አይ ጉድ! እባክህ እንዳታዩ እኔ አንድ ጎስቋላ ምናምን ከእግሬ ላይ ወድቃ ይፍረዱኝ ማለት ከጀመረ አታቆምልኝ። አድርስ ነው እንጂ ከዚህ ሰይጣን ቁራጭ ማን ያመልጥ ብሎ ነው። አይ ልጅ አያገናኝህ፣ አያጋጥምህ። ጸሎቱ አታገናኘኝ፣ አታጋጥመኝ። አገናኝህማ መላም የለ። አይ ለአስተዳዳሪው፣ አይ ብቸኛው የገደለን መግደል እንዳስቆም ካውቃለሁ ይቅር እንዳልለውን ያንተን አደለሁ ወይ ፍራድ ወይ ውረድ፣ እጎዳብሃለሁ። ወይ ወይ ፍረድ፣ እግዚአብሔር የረገመው ለሰው ነፍስ የማይራራ እጎዳብሃለሁ። ገብረ ሚካኤል በል እንግዲህ እኔ እንዳይመሽብኝ ቀደም ብዬ ልሂድ። አንተ ቀስ ብለህ እያገገምክ ነው። ጨቅሪ ወንድም አሁን ነው የምንረዳዳ። አሁን እኮ ተደብተራ በየነ ዘንድ እጅ መምጣት እናስ ወዝ ይላል የሰንደቁን ወዝ እና ወዙ ተሰገኝ ወዲያስ አነብሬ ብትፈልግ አሳብጄ አፍዝዤ እና ደንዝዬ ታገር ብን ብሎ እንዲጠፋ ነው የማደርገው። እንኳን ደስ አለ ወዙ ነው እኮ ችግሩ። ያንተ ቁራጭ ጨርቅ ነው እንዴት ታመጣለን? ተኮቱም ሆነ ተሱሪው እንዴ ተጥምጣሙም ሆነ እንዴ ወርም የምታህል ጨርቅ ተሰንደቁ ይዘህ ትመጣለህ። ኧረ ወርጣ የማይሆኑ በስማ ኧረ ተው ግድ የለህም ጨቅሌ ተው ግድ የለህም። እንደ አሁን ታንበሳ ጢም ላይ አንድ ንቃይ ጢም ይዞ መምጣት ይቻላል። እንዲሁ መላፈልግ ግድ የለህም። እንደው በከንቱ የማይሆን ነገር ነው የደከም በማይሆን ነገር ማህበር ቅዱስ ያውዘይመዝ ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ የተሰቅለ ድወፀ መስቀል ተሳለመ ጊዜ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውዘይመዝ ዘተንሥአ እሙታን አመሳለስት ዕለት ዓርብ በሰባት ውስተ ሰማያት ወነበረ በአማና ብሔራ ዲናመጽ በስብሐት ይኮነ እምህራን የሙታነ ተሳለመ ጊዜ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ የኢዘኒ ወዘልፈኒ ወላለም አለም አሜን ወአሜድ ለይኩን ለይኩን ኦ ስሉስ ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኦ ሚካኤል ኦ ሚካኤል መተልል ካይናራን ተሰመል ተስራፊል ዘምሩ ሳነው ሰው ዘምሩ ላሉ ጊዜ ጸወይኩ ከቅረበኒ በምረቱ ሳይል አጸደ ማርያም ቅረበኒ በምረቱ ሳይል ጽጌሃና ገብረ ሚካኤላው ሚካኤል ገብረ ሚካኤላው ሚካኤላው ሚካኤል መተነቅ ካህናራዊ ተመልጦ ስራፌል ዘምሮ ሳነሮ ወዘምሮ ላለው ጊዜ ጥበርኩ ክክረ በሚደንገጥሳል ኦ ሚካኤል ኦ ሚካኤል መተነቅ ካህናራም ተሰማይ ቤተ ስራፌል ዘምሮ ሳነሮ ወዘምሮ ላለው ጊዜ ጥበርኩ ከጊዜ ጥበርኩ ሀቲደን ይኸውልሽ ውዴ ነው የምለው። ሴት ወንድ ህጻናት ሰውን ከይቀር እንዳለ ነው የምፈጀው። ኧረ ተው ሰከን በል ወንድም አለኝ ምድልኝ ትጣላኛለህ። ቆይ ተው ሰከንድ በል አንድ ብሶ አይጠርበኝ። ተውማ ቆይ ተውማ ለታጣቂ የተቆመውን አውጧለሁ። እና ተዚህ ምን አለ አንተ ፍሽፋሻ ድንጋን ጣለኝ። ደሙን ነው የምጠጣው። ይሄን ንፍጣም ጓዴ ሚስትህን መንጠቁ ሳያንስ ታጣቂ ላክብን። ታሳየዋለሁ ታሳየዋለሁ

እኔው ነኝ መከረኛው ነኝ። በሰው አበሳ መከረኝ የማይ ምን ይሁን ነው ይሄንን ይዘልኝ የተደበቀበትን ቦታ ጠቁማለሁ ብሎ አሁን ታዲያ የተደበቀበትን የሚጠቁም ከሆነ ተዚህ ምን አስመጣ? ጎበዝ ደሜ ነካልስ ልብስ ለሬሳ አይሆንም፣ የሚቀየር ይሻላል። እኔ ተናንተ ባላውቅም ይሄኛው ጨርቅ ለሬሳ ድንቅም አይደል። ባይሆን ያኛውን እንሳ ሰንደቅ ልከተልህ የተደበቀበትን አውቃለሁ ብለሃል አይደለም? ይኸውልህ እኔ ለአንድ ወቅዋቅ ዋሻ መዝወር ሰው አይደለሁም። ተቤቱ ጠብቀዋለሁ። እርምታል ቢዘገይ ሚስቱን፣ ልጁን፣ ዘር ማንዝሩን ተቤቱ ውስጥ ነው በሳት መፈጃቸው ንገረው። እሺ አላቸው እንዳለ በሳት ነው መባጃቸው ብሏል። ቶሎ በልማ ሂድ ሂድማ። <laughs> እንደምን ምን ማትረገው የዝናብ ሶሪ ነበር። በጥይት ተመትተህ ወደክ መሰረ እንዲህ ስታንዛርቅ እንደው እናንተ አጥፊና ጠፊ ሳንሆን አንቀር። ሰንደቅ ልከተል ፈሽፋሻ እስከ መቼ እኔን ጥላና ከለላ አድርገ ሂድና እያዳፋ ይዘህልኝ አይንን ጭንጋ ያራ አንተ ውጣ ብያለሁ። ውጣ ነው ምን ምን መንገድ ነው ማጋጀው። ውጣ ውጣ ምን መንገድ ሳላጋየው ውጣ ነው ምን ቤት ማባክን በጋምክ ሰውዬ በጋምክ አንቺ ሴት ሴት ገድ ያገር መሳቂያ እንዳታደርጊ። አንተን ብቻ ገዳ እያደረገ ማን ነው? ልቀቀው። ወገ ይቅር እኮ ሰንደቁም አንቺ ጥይት ያንተ ገላ ከምን እንደተሰራ እናየዋለና። ቆይ እሱ ለፍቶ አዳሪ ነው። ምን አርግ ብለህ ነው እንደዚህ የምትሆን? የኔን ቅምጥ ማንም ነክቶብኝ ማንም ደፍሮኝ አያውቅ። ማን የኔ ባል እኛ ምን ይህን ፈልጎ ወንድማ ነው አንተ እግሬን ጠብቀህ እኔን ዘንድ አልተኛህም። አይተሃል አይተሃል። አላልክም አላልም። ከዛ ምሽት ስትሮጥ አልታየህም። እና ምን ሰው ይራራ እውነት ነው። አይጠቅምሽም ውዴ፣ ምንም ይጠቅመን ነገር አይደለም። ይጠቅመኝ ይጠቅመኝን ያውቀዋለሁ። ምንም አይጠቅመንም ውዴ። ይጠቅመኝን ያውቃለሁ። ባሉና ግን ተሽሙተሽ እኮ ነው ይህንን ሙሽ ተበግም ተንበርከክ፣ ተንበርከክ፣ ተንበርከክ ነው የምልህ። እሰሩ ቶሎ በል፣ እሰራው ነው የምልህ